Halo? Ada apa, Boga? Aku mana di, di Delong, Medong. Nyago beku. Mana apa? Rumah ngah, ada Medong. Kunci ke pintu Ulang lupa. Wih. Wih tu.